ni pa video na tabli anga nokchi re ta iya ni me da o awi muksu yang ayi ni video start kan da da sanchi ya iya nang ni dongchak ba nukwa, ada da churang iya ni bani da o sungchi re ta mo plan ka iya sungchi iya nang da o riang no awna ni bani anga chola ki bani manglong tarong nangata <laughs> in chola ke awna tam ye da aw in bani nukchi mo ni da aw nakli sal ni ni ma tam chwa ke ani ma ni men da aw pen ke res ka ya res ka in bani da aw aw ni da le video start ka let's go ghegit satu mah, minaya ah, kilpik tong git sa gimana jok tak ada ceng video ah, ku start ka nuk aro nuk lagi inok gimana next month nuna dia pan chance one gimana kan dia mungkin tahu nuk serious ka emami ruwe nuk jangan miss ka gimana Ayo, aku inok tak mau, nak nak cing oh, tak nami. Nên nó bị ập thật lagi nanti ya nanti rujuk pamok Nah ini nak cinta udah Let's kan aduk mau video ini start again Like kan aduk bal manja Hai let's go अभी तो जा रहा है घर में चूरा में घर का रास्ता इतना ज़्यादा खराब है देखो बहुत खराब से बहुत ज़्यादा खराब ये चूरा में घर रास्ता है दिल मेरा दिल में दिल पहुँच गए तो घर मिलेगा ठीक से मिलेगा वो अभी ठीक से मिलेगा तो इसको लेके बस स्टैंड में जाना पड़ेगा सो गैस देखो वीडियो को आपका ये वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब और शेयर करें और भी वीडियो वीडियो को लाइक करना मत बोलो ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा है अभी जो मेन रोड में पहुँचना पड़ेगा ये भी आप नम चीज़ नम्फा जो चीज़ नम्फा जो लोमिन रामन का सुचा याव नहीं जो लोमिन खराब मोदा ओ फोटो रिजर्व रेम ना यहाँ इनो ना बंदिन को लोंग yang ni ukci ramon un beraman amza lomin dentar magkawadugo postan nung dudok mo daraw at atak ito yun na o nga is experience kami dito kinindi uh, San Mario na Prairie Yes. adjust kat tunjuk Oh, yes. sorry tunjuk again Hai Apa dulu? हाँ ये बेक होगा ने ngay như có chạy như là nhá mà nè nụ chi mà nó chung cái vào nó ăn cái này như cái chạy सुबह एक मार्क्स लिया था ना मुझे मुझे मुझे दस मुझे- रुपया का बता सिगरेट ये रुति कितना है सत्तर एक रोटी एक रोटी मिलेगा और ये और उसको ये heavy satu ఓకే సరే mineral water in it? đã định là giúp mình nên đi truy thật chi mà truy thật chi mình giờ đồng ấy thì mình bảo stem mình nhân mọi nó hết Yang dekat nak kena. Ngan saya saya tak pura pura hasil. Hai kini kini. Dunga dunga dunga yoi dunga. Mana kira kira dunga mana? Jarang mana mimpi yang dunga. यहाँ सम्न्द्रिटर चिज चिना बजी सकेन सक्नुहुन्छ